Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ha, videoda boshda ko'rganinglar bu rost narsa. Hozir sizlarga polni qismini ham qo'yib beraman. Bu iplosda bu sharmandani bu dayusti hamma ko'rishligi uchun, bu sharmandani hamma bilishligi uchun sizlardan ushbu videoga atiga bir dona like so'rab qolaman, xolos. Va albatta kommentariy qismi har doim ochiq. bemol o'zingizlar fikringlarni o'sha yerga qoldirishingizni sizlarga eslatib qo'ygan bo'las edim. Agar like bosgan bo'lsangiz, biz esa videoni boshlaymiz. Marhamat. Do'stlar, hozir ko'p gapirmoqchi emasman. Dast avval sizlarga bir zuk, bir o'sha bola uni bola deyman, endi bir dayus deyman, bir iflos isqir deymanmi? Xullas, o'shani ovozini sizlarga eshitirmoqchiman. Marhamat. Islom dinida bo'lmaganman. ichida. u o'zimi qanaqaligimdan uyaladigan odam emasman men. Nima endi senlar zombiga o'xshab Xudoga ishansang, men ishonishim kerakmi? Yana o'zingdan faxrlanib qo'yishganingni o'ylaymi? E, nimaga faxrlanasanlar? Bilimsizligingdan ishonasanlar, xolos 6-asrdagi yolg'on fitnaga. Gapni qaranglar. man manzilni bilan e, men senlardan mirzo opingdan ham o'qimaymanmi futbolga mana shularni ham bergan bittimi anaqa xudoni xudoni zo'rlab qo'yibdi mana shu bolani topib jazolaylik <laughs> shunaqa deb bergan ho'pmi <laughs> interpol тупой senga o'xshagan zombi musulmonlarni <laughs> sikish bilan shug'ullanadi menga nimaga tegadi men нормальный odamman men грамотный odamman тупой din yo'q men ateistman ateist degani dinsiz degani вообще dinga ishonmaydi degani просто u yerda meni yozgan joyim anavi e, bola nomerini berdi u yerda xudoni niyatim yo'q edi unaqa qo'pol gapirish niyatim yo'q edi просто u yerda musulmonlar bitta bola bor ekan nogiron bola tug'ilib qolgan nogiron haligi unaqa qiz bola geni bilan tug'ilib qolgan shunaqalar tug'iladiyu u seni ham bolang meni ham bolam shunaqa bo'lib qolishi mumkin u bularni o'ldirish kerak deyotgan joyida men e, xudo xudoni kitobida shunaqa qur'onda o'ldirish kerak deb yozgan u bolani shunaqa noto'g'ri qur'on unaqa bo'lmasligi mumkin o'sha noto'g'ri narsani o'ldir odam o'ldirish kerak deb yozgan men ana shunda aytdim ana shu o'ldiradigan qonun yozgan xudoyni men ana shuni o'zini o'ldiraman xudo ana shunaqa bo'lsa men mana shu xudoyingni o'ldiraman deb yozdim undan keyin yana bitta bolamni shu yozuvni ko'rib kommentariyani ko'rib men nomer nomerini berdi unga yozdim men shu u men birovdan qo'rqadigan joyim yo'q men u вообще o'lishdan ham qo'rqinman hech narsadan qo'rqinman men ahamiyat beryapsizlarmi kundan kunga bunday e, sharmandachiliklar bunday qo'rqoqlar o'sha telegramlarda instagramlarda youtubelarda ko'paya boshladi ya'niki odamni yuziga gapira olmasdan o'sha nima deydi, internet orqali o'zlarini ko'rsata boshladi. Juda ko'p. Jasmindan tortinglar Dilshodgacha, Dilshoddan to e, bitta o'sha ayolgacha, xullas juda ko'payib ketdi bunaqalar. Dastavval payg'ambarimizni gapirishdi. Undan keyin mana uje e, bittasi duoyimizni xiroblab chiqqanda o'sha o'zbek qiz. E, mana endi uje Allohga mm, har xil jinnikati gaplar gapiryapti. To'g'risi men bu narsani birinchi o'sha Nasim Xolov videosida ko'rib qoldim. O'sha odam bu narsani birinchi olib chiqdi. Hayron bo'ldim men bu gapirayotgan o'sha chortni gaplariga, ovozlariga men hayron bo'ldim va o'sha rasmlarini ko'rishingiz mumkin. Rasmlardan analiz qiladigan bo'lsanglar, bu bola yo Koreyada yoki Xitoyda yoki Yaponiyada, shu chovdan bitta yerda. Menimcha Koreyada deb o'ylayman va bilsanglar, Koreya, Xitoy, Yaponiya bu yerda deyarli 80-90 foizi dinsiz, ya'ni o'sha ateistlar hisoblanadi va ateistlar bular faqat dinga ishonmaydi, lekin juda ko'pi Alloh borligiga ishonadi, Alloh yaratganligiga ishonadi, lekin dinga ishonmaydi xolos. bu bolani gapirishi bo'yicha ko'rmaganda ko'rgani qursin deyman avvalambor. Bu bola o'sha O'zbekistonda katta bo'lgan va Koreyaga borgan, 2-3 ta Koreyada o'sha sinfdoshlari bilan, boshqalari bilan tanishgan holatda o'zicha aqlli bo'lib qolgan, o'zicha bir o'zidan bir narsani yasab olgan kishi bo'lib turib qolgan hamma o'sha musulmon deydilar, dinidagilar aqlsiz, e, nima deydi? umuman kallasi ishlamaydigan odamlar ekanda, bu juda ham aqlli inson ekan, gapirishi bo'yicha. Endi buni inson deyish ham o'zi juda ham qiyin narsa. Albatta, Xudo xolasa jazosini o'zi tortadi degan umiddaman. Faqatgina meni asabim buzilgan narsa nima? Men juda ko'p ateist ko'rganman. Ya'ni juda ko'p demayu, Turkiyada ham ateistlar bor. ateistlar chunki Allohga ishonadi. Biza Alloh yaratgan deydi, lekin prosta dinga ishonmaydi. Endi ularning o'zlarini hayoti, ular bilan siz bilan men borib sportlashib, ular bilan siz bilan men hech qachon gar o'yna olmaymiz. Chunki ular o'zlari shunaqa dunyo qarash, shunaqa ular bilan mm, nima deydi, oshcha bu narsani gaplashdi ham keragi yo'q. Men shaxsan meni fikrim, ya'ni bularni siz bilan biz ishontira olmaymiz. Buni o'sha katta-katta domlalar bilan gaplashadi bu domlalar bilan gaplasha oladi. Domlalar bular bilan faqat sporlasha oladi deb o'ylayman. Sababi bittani urib turib sizga manaqa manaqa yozilgan, manaqa masu desa, uje siz bilan biz o'qimaganmiz, bilmaganmiz, bilmashimiz mumkin. Endi men o'zim uchun javob beraman, o'zim uchun gapiryapman. To'g'ri, hozir yana kommentariyada o'sha hozirgi bolaga o'xshaganlar gap tashlashi mumkin. Tan olishlik bir mardlik hisoblanadi. neysa Ha, juda ko'p ateistlar bor, lekin ateist bu o'sha dinni mana dinga ishonmasa ham, lekin boshqa dindagilarni hurmat qiladigan insonlar. Ateist deb o'zicha bu bola bittani urib gapiryapti, men ateistman, ateistman deb baqiryapti-da, lekin Allohga ham anaqa qilyapti, hali jinni ketdi, gaplar gapiryapti, jinni ketdi, o'zingizlar eshitinglar, xullas bu narsani takrorlash kerak-ku. Lekin men bilganim ateistlar o'sha dinga ishonmaydi. Lekin Alloh ishonadi deb o'ylayman. Bu umuman dinsiz ham, ateist ham deyishga bu qiyin, bu bilmayman kim bu. O'sha aytganimda ko'rmaganini ko'rgani qursin. O'sha bilasizlar, Turkiyaga yangi kelganlar o'zidan bir jicha turklar bilan tanishib, turk deya oladi, Koreyaga borgan mana Koreya o'zicha kalisi bo'lib oladi, Amerikaga borgan Amerikan bo'lib oladi. Endi hamma shuna narsa bor, lekin bu darajada o'zgarishli juda ham kam holatlarda bo'ladi. bu bolani haqiqatdan bilmadim, oldin aqli zaifligi bormi, oldin bilmayman bir narsasi bormi. Asab buzarlik narsasi bizi dinga va bizga nisbatan xil jinni ketdi gaplar gapiryapti. Mayli menga farqi yo'q, o'lib ketmadim menga desa, ateist bo'lami, hayvonist bo'lami, umuman menga farqi yo'q bu bola. Faqatgina e, o'zi uchun javob berib, o'zi birovni dinidagilarda, birov boshqa dinlarda gapirishi haqqi yo'q hech kimni. Masalan, Xristian musulmonlarni gapira olmaydi. Musulmonlar bizdan ham xristianlarni gapirishimizga to'g'risi haqqimiz yo'q. Hammani o'zining ishonchi bor. Lekin bu iflos chiqib olib turib, manaqa manaqa manaqa manaqa o'sha geylarga boshlangan bu narsa, o'sha geyni kimdir kommentariyada so'yib o'ldirish kerak degan ekan, bu e, birpasda so'kinib ketib qolgan. Ateist degani hammani xohlagandek so'kadi, hammani xohlagandek e, haqorat qiladi degani emas. Oxirgi paytlarda bunaqa odamlar juda ham ko'payib ketdi. O'sha gey bo'lami, trans bo'lami, e, o'sha payg'ambarimiz gapiradimi yoki duo Bunaqalar juda ham ko'payib ketdi. Fohisha bo'lami juda ham ko'p va o'zlaridan uje qo'rqmayapti, o'zlaridan uyalmayapti. Bu degani to'g'ri, yevropalashib ketyapti o'zbeklar. Yevropa kirib kelmayapti, prosta o'zbeklar yevropalashib ketyapti. Buni e, ta'siri bilmayman. Keyinchalik nima bo'ladi? Qur'onni gapiryapti-da, Qur'onni o'zi bilmaydi ekan. Qur'onda balki unaqa yozilmagandir, lekin men mashta so'kdim deyapti. Agar e'tibor bergan bo'lsanglar. Do'stlar, to'g'risi hozir achchiq ustida har xil gap gapirib yuborishimiz mumkin yoki gapirib yuborgan bo'lishim ham mumkin. Avvalambor uzr so'rayman. Prosta meni ham jahlim chiqyapti xolos. Yana bitta narsaga urg'u berib o'tib ketmoqchiman. Bu bora aytish bo'yicha men o'limdan qo'rqmayman, men birovdan qo'rqmayman, anaqa manaqa. Xo'p, qo'rqmaydigan bo'lsang, ke Turkiyaga ket. adresini yozib qoldir yoki qayerda bo'lsang, o'sha yer, mana shu yerdaman deb, telefon nomeringni yozib qoldir. Shunaqa geroy bo'lsang, shunaqa zo'r bo'lsang, nafas olmaysan, nafas. Agar Turkiyaga yoki O'zbekistonga borsan, sen nafas olmaysan. ismi Begzod, familiyasi O'rinboyev, menimcha aytmadim shekilli, esimda yo'q. Xullas bu bola o'sha aytganimdek, Koreya Xitoydan bittasi, o'sha Osiyo tarafda ayt qaytaraman, ismi Begzod, familiyasi O'rinboyev. Agar biladiganlar bo'lsa, bemalol kommentariy qismiga qoldiringlar. Bilmaydiganlar bo'lsa, kommentariy qismini o'qinglar, balki biladiganlar yozib qolishi mumkin do'stlar. Bu bola qayerda va qayerda yashaydi, qayerda o'qiydi, aniq ma'lumotga ega emasman-u, lekin Bilmadim. Agar meni ko'zim oldan chiqib qolsa, bu bola nafas olmaydi. Terillatvoraman deydi-yu. To'g'risi bilaman do'stlar, bu narsa bu odamlar haqida o'zi gapirib chiqib video qilish ham o'zi noto'g'ri deb o'ylayman, lekin bunday narsani ko'rib asabingiz buziladi xolos. <sighs> Agar asabingiz buzgan bo'lsam, ming bor uzr so'rayman do'stlar. o'zim ham asabim ancha buzildi bu narsani ko'rib, eshitib. E, keyingi videolarda albatta ko'rishamiz degan umiddaman, Xudo xolasa. Sizlarga qaytarib o'taman. Agar qandaydir savollar bo'lsa, boshqa bo'lsa, Instagram yoki kommentariy qismiga qoldirishinglar mumkin. Bu bola haqida ham ma'lumot bilsanglar, albatta kommentariyaga qoldirib qo'yishinglarni iltimos qilgan bo'lasdim. Albatta videoni boshqalar ham ko'rish uchun bu iflos sharmanda bo'lish uchun like bosishinglarni iltimos qilgan bo'lasdim do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. バイバイ。We got to turn it up.